армысыздар құрметті тәлім тв арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе біз тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті ә, денсаулығымызға қатысты әрине көзілдірік тағу зиян ба неге бұл тақырып себебі көз көру, көз көру қабілеті нашарлап ә, көзіміз ауыра бастаған кезде бірден көзілдірік тағуға асығамыз ал негізінде кейбір мамандарымыз айтады бұл көзілдірік тағу зиян деп жатады осы қаншалықты рас ә, бүгін осы бір тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбітеміз ендеше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді бір таныстырып өтейін арина ерденқызы дәрігер офтальмолог және де әсел мырзағалиқызы саламатсыздар ма саламатсыздар ересектер мен балалар офтальмологы қош келдіңіздер тағы да рахмет ендеше осы көзілдірік тағу зиян ба деген мәселеге келмес бұрын ең алдымен жалпы көз көру қабілеті неден нашарлайды осыған тоқталайықшы көз көру өткірлігі ол тек қана бір ғана себептен деп айта алмаймыз өйткені оның бірнеше себептері бар мысалы мысалы оның жұмыс орнына адамның және де тұрмыс тіршілігіне тамақтануына спортпен шұғылдана ма шұғылданбай ма әртүрлі себептері және де ә, қазіргі заманда гаджетті көп қолдануына қолданбауына соған байланысты болып келеді тек қана бір себебі деп айта алмаймыз оның жалпылама қос, қосымша және де ол <coughs> көз аурулары 87 проценті ол ә, тұқым қуалау арқылы ә, пайда болады көз өткірлігінің нашарлауы сондықтан тек қана бір себебі бар деп айта алмаймыз дегенмен көрермендерімізге түсінікті болу үшін бір айтып өтейікші ә, э, телефонға көп қарау иә, иә күндіз түні ол иә. компьютер да бар компьютер иә планшет қазіргі балалар <coughs> теледидарды көп қарау иә э, олар да бар және газет журнал оқу кітап оқу деген сияқтылар да әсерде ма жоқ енді ол газет журнал болғанда оның да уақытымен оқыса әсері болмайды қай кездерде қалай оқу керек деген сияқты свет э, дұрыс ретпен оқу керек иә қараңғы тамда оқысаң ол конечно әсер етеді одан қала берсем уақыт қараңғы тамда төрт бес сағат кітаптың ішіне кіріп кетсең әсері тиеді иә дневной свет деп айтады ғой сол дневной светпен бір, бір сағат оқып демалып бір сағат оқып демалып үзіліс жасап үзіліс иә үзіліс жасап оқып сөйтіп тұрсаңыз максимум сонда бір сағат па негізі кітап оқу жоқ әрбір жиырма минут сайын екі-үш сағатқа дейін әрбір жиырма минут сайын перерыв үзіліс жасап тұрса иә. онда ешқандай зияны болмайды әр например смартфон дейміз жаңағы көгілдір экранда немесе телефонда отырсақ тоже бізде жиырма минут сайын жиырма минут сайын үзіліс жасап тұрсақ онда ешқандай зиян болмайды және де жарықтың түсуі деп айтсыз жаңағы жарықтың түсуі де өте маңызды ол өте жарық немесе осы экран осы шам бөлмедегідей жарық болмау керек және тым қараңғы болмау керек орта есеппен жаңағы жаңағы свет дейміз күндізгі свет күндізгі свет ол кітап оқуға жұмыс жасауға сол ә, идеальный дейміз ең қолайлы иә, қолайлы ең жақсы иә yeah. зиян тигізбейді көзге көз өткірлігіне нашарлауына сондықтан әр жерде бір үзіліс жасап тұру керек әр, нормасын сақтау керек иә әрбір жер енді мынау кейде кітап оқыған кезде бөлмеде бір күндіз тіршілікпен күйбең тіршілікпен иә, жұмыспен жүріп босамаймыз да кешкісін бір қолымыз тиген уақытта басымыз жастыққа тие кетсе кітап оқитын кісілер болады иә енді айналасындағы адамдарға кедергі келтірмейін деп жаңағы бөлмені қараңғылап иә. тек кітапқа ғана бір жарық қойып қояды бағыттап оның жарықтың түсуінде түсуіне де байланысты қай жақтан түседі а, сол жақтан түсу керек а, норма бойынша иә кәдімгі қарапайым телефонның иә. жарығына дейікші фонаригін иә қарапайым телефон жоқ ол спазм аккомодации дегенге алып келеді бұлшық еттің спазмын алып келеді алып келеді егер ә, бір сағаттан асып екі сағат балалар бар сағат таңертең сегізден кешкі сегізге дейін тек қана телефон арқылы телефон қолдарын үзбей ол бірден бір ә, көздің өткірлігін, өткірлігінің нашарлауына алып келеді өйткені бұлшық ет жұмыс істемейді бір ғана нүктеге қарайды сондықтан ол көздің қан айналымы нашарлайды ә, сондықтан көздің жыпылықтауы да төмендейді өйткені бір информацияны жоғалтып алмас үшін көзіміз жыпылықтамаймыз сондықтан оны спазмына келеді қорғауына жақсы енді әсел ханым жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз жұмыс орны дедіңіз тіпті спортпен айналыса ма айналыспай ма ә, тіпті жейтін тамағына дейін иә, әсер етеді енді осы орайда жейтін тамағымыз бізге күнделікті енді қалай әсер етуі мүмкін көзімізге тікелей балық омега балансированный болу керек негізі қандай тағамдар бұл көздің көруін нашарлатады барлық болмаса қайсысы жақсартады наоборот көздің өткірлігінің сақтап тұруына әрбір тағамның например ә, балансы болу керек ол дегеніміз ақуыз ә, бұл жаңағы ақуыздар дәрумендер өзі бір бір баланста болу керек тек қана ақуызды қолдана берсек ол ақуыздар дегеніміз белок онда оның пайдасы болмайды оған қоса жаңағы тағы да өсімдіктерді Э, және де дұрыс айтыптыр әрине балық тағы да осы ет э, көздің өткірлігінің э, төмендемеуіне әсер етеді ол а витамині с витамині д витамині е а омега және осы витаминдердің қос, қосылуы көздің өткірлігінің нашарламауына келеді. жемістер иә жемістер қандай жемістер кез келген бар иә барлығы иә барлық жеміс иә. жидектер тек қана бұл қазіргі балалар картошкадан басқа ешқандай жемейді ғой морковка дейді алып тастайды иә сәбіз деп алып тастайды иә пияз дейді алып тастайды ішінен картопты ғана жесе болды басқасының бәрін алып тастайды теріп теріп да оның ешқандай пайдасы иә. жоқ өйткені ол тек қана крахмал иә, іші болды тек қана тәтті крахмал тәтті деген айналады ол дегеніміз организмге ешқандай э, несі жоқ пайдасы жоқ алма яблочный сок шырыны дейді оның ішінде құр қант сол үшін иә. алманың өзін жеу керек а қазіргі алма жемейді иә шырын ішкісі келеді оның іші не қант қана қосылған сол үшін енді сіз өзіңіз мысалы дәл осы салада дәл осы мамандықпен жұмыс жасап жүргеніңізге қанша жыл болды қанша уақыт алтыншы жыл алты жыл иә енді осы бір уақыт аралығында байқағаныңыздай кімдер көп келеді сізге жас буындар ма әлде орта буын жоқ өйтіп уже қазір бөле алмаймыз өйткені кішкентай балалар азаннан кешке дейін телевизордан <coughs> смартфондардан иә. иә мультик қарайды жастар маман бойынша қазір компьютер компьютеризация ә, бүкіл жұмыс қазір компьютерде бүкіл жұмыс смартфонда сол үшін қазір жастарда балаларда қарияларда деп айта алмаймыз өйткені қазір қариялардың бәрінің қолдарында смартфон yeah. Иә. ватсаптан көреді видео телевизор сол үшін қазір бәрінде былай бүйтіп бөле алмаймыз мына э, балаларда көп бірақ салыстырмалы түрде айтып кетсем осы екі жыл бойы э, көз ауруларымен ауруларына шағымданатын оқушылар арасында 40 пайызға көбейді демек ә, жасөспірімдер арасында өте көбейді өйткені осы онлайн болды пандемия болды қашықтықтан оқу болды соның әсері деп ойлаймын өйткені әсері өйткені қырық пайыз дегеніміз ол өте жоғары көрсеткіш бәрібір бұрынғының адамдарының көзі жақсырақ болып тұр дейсіз ғой иә, иә өйткені олар таза иә. ауада болды алысқа жақынға қарайды жаңағы серуендейді деген сияқты сол, сол өте көзге бұлшық еттің жұмыс істеуіне көп әсерін тигізеді мен енді ә, осы бір кеңседе отырып жұмыс істейміз ғой енді өз басым yeah. Иә. мысалы кеңседе отырамын азаннан кешке дейін ә, жаңағы компьютерге үңіліп көзімізді содан алмай отырамыз кейде біздің де көру қабілетіміз шынында бір нашарлап кеткенін сезіп иә, жатамын өзім иә, иә. бір алысқа қарасаң кейде көретін жазуларыңды дұрыс оқи алмай көз алдыңда бұлдырап кетіп жатады ыыы ә, енді арасында жаңағы үзіліс жасап тұру керек деп ғой тіпті кітап оқыған кезде де мониторға қараған кезде бір жиырма минут иә үзіліс жасау керек үзіліс жасаған кезде әрбір жиырма минут сайын жиырма минут сайын жиырма минут сайын жиырма минут сайын бір бес минут отыз секундтың өзі иә хотя бір минут болса да бір кішкене үзіліс жасау иә енді қараңызшы осы жерде бір қызық біздің кейбір көрермендеріміз үзіліс дегенді бір дұрыс түсінбей жатқан шығар тіпті мен өзім бұрын соңды ойлайтынмын жаңағы үзіліс дегенде мысалы кітап оқып отырасың ғой үзіліс деген кезде қой бір кішкене бір бес минут кино көріп алайын деп бір үзіліс жасайсың да иә, иә. ал негізінде ондай емес иә. екен иә. көзге қандай жаттығулар жасау керек не істеу керек орныңыздан тұрып еке кеңсе сізді мысалға келтірсек сіз жиырма минут сайын орныңыздан тұрып басыңызды басыңыздан бастап өйткені бас бас мені қан тамырлары осы көзді қамтамасыз етеді жүйке жүйесін қамтамасыз есту қабілетін судан байланысты және бір сағат екі сағат э, гаджеттің арасында гаджеттің қарма қарсы отырып э, постоянно отырсаңыз ә, онда ол көзіңіз не бұлшық еттеріңіз сіресіп қалады сонымен қатар көздің бұлшық еттері де сол үшін кішкене тұрып ә, алысқа қарап терезені ашып кішкене проветривание жасап сосын алысқа жақынға қарап көздің бұлшық етін босаңсыту үшін жақсы қазір осы жаттығуға иә. қазір келеміз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса эфирге қосайық кеш жарық сізді тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар оң көзіме суықтаған еді мхм не болады соны қандай ем қабылдауға болады соны сұрайын деген ғой скорее всего иә. жақсы түсінікті рахмет енді көзге де суық тие ме жалпы иә ол конъюнктивит деген болады конъюнктивит деген заболевание қалай ол суық тиюі мүмкін енді көздігін үнемі көшеде ашып жүреді жоқ суық дегенде ол енді орысша айта келгенде на фоне сниженного иммунитета дейді ғой сол кезде на фоне сниженного иммунитета вирусная инфекция даже как ә, дене э, орви болып ауырамыз ғой тура сол сияқты көзде де конъюнктивит деген бұл енді мысалы қараңызшы ә, тамағымыз ауырмас үшін кейде жылы жүру үшін енді мойнымызға жаңағы шарф ораймыз иә басымызға бас киім киеміз деген сияқты енді кейбір кісілер болуы мүмкін көзімді бір суықтан сақтаймын деп көзілдірік тағып алатын ә, э, дегенмен қалай көзімізді суықтанудан сақтаймыз көз ә, көздің ең бірінші вот э, ерекшелігі ол көздің шын тәрізді қабықшасы роговица деп атаймыз сол өте ә, тек қана нерв жүйке жүйесінен ғана тұрады оның қан тамыры қан тамыры жоқ ол организмде бүкіл бүкіл мүшеміз он екі мүшеміз дейміз оның бәрі қан тамыры болса тек қана вот роговица ол қан тамырын қан тамырына жоқ қан тамыры жоқ ағза болып келеді сондықтан ол суықтамайды және де сақтаушы қорғанышы болып келеді және көз өткірлігін ішкі жүйке жүйесіне не әкелуші орган болып саналады сондықтан біз ашып жүреміз және светке де қараймыз және де шырышты қабықшасы көздің шырышты қабықшасы ол қорғайды суықтаудан суықтан қорғайды сондықтан біз ашып <coughs> жұмып жүре аламыз мхм жақсы енді сондықтан жаңа көрерменімізге қандай кеңес бересіз иә көздің суықтауы дегеніміз жаңа арина айтып кеткендей көздің бұлшық көздің суықтауы ол көзін уқалайды кір қолымен сондықтан механический механический путем иә. да көзін іріңдейді бұлшықтанады жаңағы жасаурайды соны халықта көзім суық, суық дейді дейді ол дегеніміз ол инфекцияны занесли просто соны айтамыз сол деп атаймыз көбінесе кездесетіні көздің ә, жедел ә, көмек ретінде оны тек қана ә, шаймен ә, жуып жатады немесе ә, сүтпен жуып жатады ондай ешқандай керек емес ең бірінші сізге бұтты кезекті жедел офтальмологқа көріну керек ең бірінші қандай конъюнктивиттің бірнеше түрі болады яғни сіздер иә. сияқты мамандарға келіп арнайы тексеріс иә, иә оның неше түрлісі болады hmm. болады аллергиялық түрі бактериальный бактериялық вирустық эденовирусный деген иә ол әр иә, иә бәр әрбір түрінің емі әртүрлі сондықтан офтальмологқа жүгінгеніңіз дұрыс жастар арасында осы бір аурудың түрі көп дедік қой баяғылардың көзі бәрібір де көз бұлшық еді мынау көру қабілеті жақсырақ деп жатырмыз да мысалы байқасаңыздар қазіргі күнде мынау ортамызда енді жетпістен асқан сексенге тоқсанға жақындаған кейбір қарт кісілерге қарасаңыздар көздері әлі де анық көреді жаңағы кітапты да оқи алады басқасына да қарап ә, иә. көздеріне бір шағым жасамайды ол керісінше бір олардың қасында немерелерінің көзі ауырып жүреді да көзілдірік тағып ә, енді осы орайда бір менің естіген кеңесім бар мына бір ауылда мал бағатын бір кісі айтты да иә ә, алысқа ұзаққа иә. көп қарау иә. көздің иә. өткірлігін алдын алады көз өткірлігін вот қазіргі заманда біз ә, үйде да үйде ә, төрт қабыр осы пандемия басталғалы бері төрт қабырғаға алысқа қарауға уже бейімделмей бастадық және де жұмысымызда таңертең келеміз жұмысқа кешке шығамыз жұмыстан иә yeah. сол ғана ол көз бұлшық еттері алысқа жұмыс істемейді ара қашықтық иә э, аз қашықтықта да қашықтық аз және де бұлшық еттің жаңағы көздің бұлшық еті ары қарай ә, аккомодациясын жүз процент орындамайды жақсы енді қазір осыған келеміз бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар арина ханым тікелей сізге қойғысы келіп отыр екен иә рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз саламатсыз біздің сұрағымыз менің әкемнің көзі глазной давление болып көрмей қалды иә соған не істеуге болады қандай ем болады операция бола ма сол сұрақ жасы нешеде жасы нешеде әкеңіздің ол кісінің жасы жетпіс үште жетпіс үште аха оны э, глаукома аха көздің давлениесінің көтерілгені глаукома деген заболевание иә ол енді стадиясын қарау керек оны ә, <coughs> давлениесі қазір қанша болып жатқанын қарау керек қандай тамшы көзінек ә, тамызып жатқан операция болғанда оны да ә, былай <coughs> эфирдан история болезнисін білмей қазір айта салу операция жасатасыз көзіңіз көріп иә, иә. кетеді деп айта алмаймыз ол үшін ә, приемға келіп көзді <coughs> қарап давлениені қарап томограмма глаза деген болады сол томограмма глазаны снимать етіп қаншалықты экскавация диска деген болады ә, көздің давлениесі көтерген сайын нервқа ол ә, давит соответственно она получается страдает зрительный нерв содан ол экскавация дегеніміз зрительный нерв глубже становится соны көру керек насколько это все глубоко соған қарай уже айтуға болады операция жасауға бола ма ә, тамшы ауыстыру керек па тамшыларды көмектесуі мүмкін жақсы енді түсінікті тағы да бір ә, келіс хабарласқан көрерменіміз бар екен қосайық эфирдесіз саламатсыз ба қырықта есімім салтанат менің көзімде супас глаз пайда болды құрғақ көз үш төрт жылдан бері екі жыл болды диагнозын білгеніме бірақ ешқандай врач емдей алмады массаж да жасадым массаж векке де бардым капляп неше түрлі тамыздым одан қоса менің көзімде мен мен слабой степени очки тақпаймын көзім жақсы көреді оны ауырайық кезде раковицама жаңағы ма операция жасаған разрыв соны емдеуге бола ма құрғақ көз соны сұрайын деп едім сол сұрағыма жауап берсеңіздер өтініш жақсы рахмет сұрағыңыз қабылданды <coughs> иә. жауап берейін көздің құрғақшылығы дейміз соны ең бірінші сізге вот көзілдіріп кию керек өйткені әрбір жаңағы минус минус ол көз өткірлігін нашарлайды және көз көз өткірлігі нашар адамдарда көбінесе прищуривание дейміз көзін қысып постоянно постоянно қысып жүреді ол дегеніміз көзге нагрузка көздің бұлшық еттеріне жаңағы көздің жасын ә, нететін шырышты қабағын шырт қабағынан зақым келтіреді ғой да бұлшық етін тырыстырып тұрады да и ылғалданбайды көз ылғалданбайды сонда бірінші бірінші емі сол екінші сізге жаңа массаж бек жасады да ылғалдандыратын тамшылар жасады оған қосымша еще ә, гимнастика жасап тұр көзімізді жаңағы шырт қабықшасын ә, выделять етіп тұру үшін yeah. Иә. постоянно гимнастика жасап тұру керек көзге және, және жаңағы профилактика ретінде жаңағы ер ә, күн сәулесінен қорғанып тұру керек өйткені күн сәулесі де көгілдір ә, ультрафиолет дейміз ә, сол да көздің құрғауына құрғауына ә, жаңағы әсерін тигізеді ол демек көзді иә. мынау кішкене салмақ салып қысып yeah, иә, жүру иә. құрғақтыққа әкеледі бұл зиян yeah. жақсы енді біз мынау арнайы сіздерге дайындаған сұрағымды қазір өзім қоя алмай отырмын себебі хабарласып жатқан whatsapp желісіне міне хат жолдап жатқан көрермендеріміз өте көп ә, біздің маңызды мәселе ә, тікелей эфиріміздің де басты мақсаты осы көрермендерімізбен тікелей байланыста болу олардың жаңағы сұрағына сауалына жауап беру ә, енді бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық мына сұрақ деп едім ғой мамамның жасы жетпіс бесте сол өткенде бір тексерілгенімізде катаракта деп қойды мхм енді сол катарактаны ота жасау керек па міндетті ма міндетті емес пе сол деген дәрі берді тамшы мхм мхм қай жаста еді жетпіс бесте жақсы сұрағыңыз түсінікті иә катаракта дегеніміз ота жасау керек обязательно маңызды түрде бірақ оны қарау керек визусты визусымыз көз өткірлігін иә көз өткірлігін үш проценттен уже азайып жатса оны отаны жасау керек міндетті түрде иә жасау керек өйткені ә, катаракта ол басында былай түсіндіріп айтқанда мармелад сияқты желейный болады оны э, уақыт өте бері ол тастай қатаяды ол қатайған сайын ультразвукпен оны пробивать етіп удалять еткені ол сәл э, қиындырақ болады соответственно э, отадан кейін астрата острота зрения деген осложнение болуы мүмкін например жүз пайыз көрмейді уже елу пайыз қырық пайызға уже түсе бастайды сол үшін көз дәрігері катаракта ота жасаңыз деген кезде дереу барып оны жасату керек енді қараңызшы жетпіс бес жаста деді да енді қарт кісі ғой дегенмен осы үлкен кісілерге жаңағы ота жасату пациенттерге пациенттерге де жасалады общий наркоз емес местный наркозбен иә. жасалады оның еш несі кардиологқа иә. консультация бәрекелді тоқсан жастағы ата апаларымыз иә, келеді жақсы енді бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар қосайық кеш жарық сіз тікелей эфирдесіз тыңдап тұрмыз сәлеметсіздер ме саламатсыз ба мен қоятын сұрағым мхм балама ауыр аяқ кезде жол апатына түсіп одан кейін көбірек маған жаңағы снимкалар жасағаннан кейін ба білмедім балам туылған кезде плюс екі болып туылды екі көзі де плюс плюс бес бір көзі солай болып туылды одан кейін біз учаскелік көз дәрігеріне көрініп тұрамын бірақ сол қалыптан аспайды сонда қалып кетеді ме әлде қаншада бола ма нешеде ұлыңыздың жасы балам қазір 12 жаста жақсы сұрағыңыз түсінікті аха келесі көрерменімізді қосайық рұқсат болса екінші бізге хабарласқан көрерменіміз бар мен менің дейтін басым қайта қайта ауыратын алды ғой басым алды иә иә енді оны өзім ойлап мына көзімді әрлі бері оңға солға бұрған кезде көзімнің арт жағы қалып ауырады бұлшық еттері мхм ойлап жүрмін глазной давление болуы мүмкін ба бірақ бас ауырады жақсы өзім давлениені норма нешеде жасыңыз жиырма жетіде жақсы сұрағыңыз түсінікті сіз жауап берсеңіз жаңа иә қос <laughs> көрерменіміздің сұрағына кезектеп жауап берсеңіз жасарда он екі жасар балада негізі балалар плюс зрениемен туылады это иә. нормада ол плюс зрение там екі жарым үш плюс нәрестелер плюс үш плюс э, екі болып туылады ол қалыпты жағдай ғой қалыпты жағдайда бірақ ол әрбір жағдайға байланысты физиологиялық жағдайына немесе травма немесе жаңағы жүкті кезіндегі ауытқуларға байланысты немесе сол көз өспей қалады да сол плюс, плюс зрение қалып қалады сол қалып қалып тұр оны тек қана екі он екі жаста ма он екі жастағы балаға тек очки киіп очкиді правильно надо подбирать во первых основное лечение сол яғни көзілдірік стимулировать ету керек иә сөзбен айтқанда иә стимулировать ету керек зрительный нервті көз э, нервісін оны очкиді толықтау жаңағы полная коррекция дейміз толық коррекция жасап очкимен очкимен толық коррекция жасап оны зрительный жаңағы көз нервісіне қаншалықты свет жақсы түседі соншалықты көз қалпына келіп өсе бастайды сол үшін ә, оны қарау керек неліктен екі жастан жастан 12 жасқа дейін уже динамика болу керек өйткені мен пациенттерімде үш ай сайын динамика болады например бес жасар бала иә бес иә. жасар бала бес плюс бес болса уже үш айдан кейін уже төмендеп плюс екі тағы да үш айдан кейін плюс бір болып төмендеп жатыр ол неге өспей қалды иә рахмет енді келесі көрермен сұрағы иә, жаңа кісінікі біріншіден көздің давлениесі көтерілген кезде негізінде көздің давлениесі көтерілген кезде ол ауырмайды ол ауру үшін криз беру керек ол уже елу алпысқа көтеріледі нормасында 19 көздің давлениесі он тоғыз жиырма болады көздің ауруы ол көбінесе спазм жаңа біз айттық қой көп да мышечный спазм деген болады спазм аккомодации көбісі енді ә, например сіз ә, жүресіз ойлайсыз что қазір мен қарап жүрмін осы стопроцентный зрение деп ойлайсыз бірақ сіз стопроцентный зрение қандай екенін білмейсіз сол үшін көбінде минус бар бірақ оны ол білмейді ол сол минуспен жүре береді жүре береді а минус үлкейген сайын көз ә, напрягается солқылдай иә солқылдап сол өйткені ол көрмейді ғой ол ана затты алыстағы затты көру үшін ол начинает напрягаться содан ол аурады, ауырады көбісі сол көздің давлениесі иә. иә сол үшін сол үшін біз айтамыз иә көзілдірікті кию керек кеп көрсету керек көз дәрігеріне мынау кейде черепной давление деп жатады ғой осыдан иә. да ауыруы мүмкін бе иә, иә ол да болуы мүмкін ол да болуы мүмкін невропатологтармен бірге емделетін ауру енді арнайы барып тексерілу керек қой иә көздің давлениесін қалай э, тексеруге болады учаскелік участковый өзінің поликлиникаға барады иә оның екі түрі бар біреуі маклакову дегені бар <coughs> контактный и бесконтактный аппаратпен жақсы енді мынау басты тақырыбымызға оралайықшы көзілдірік тағу зиян ба дейді енді қандай жағдайда таққан дұрыс э, қандай жағдайда тағу зиян болады адамға қысқаша бір жауап берсеңіздер осыған сіз бастаңыз негізі көз ә, көзілдірікті жүз процент көру үшін көру өткірлігін жақсарту үшін ғана тағу керек ал басқа ә, сән үшін немесе жаңағы апасының ағасының ә, көп пациенттер болады соны тағып алады да сонымен жүреді олай болмайды бар, басқа жағдайда тағу керек және де көзілдірікті тек қана вот э, көз өткірлігі наша, нашар адамдар емес көз өткірлігі және 100% адамдар тек қана жаңа ультра ә, күлгін сәулесінен қорғану үшін қазір қа, шаңғы басталады иә қар ол ә, тоже өткір өйткені озон қабаты біздің жер шарының озон қабаты бұрынғыдай сияқты ә, бұрынғыдай сияқты ана емес қазір ракеталар апта сайын ұшады уже не бар дыра дейміз ғой иә озоновые дыры сол сияқты ол э, ультрафиолет сәулесін э, өте көп э, өте көп зиян тигізеді ол көру өткірлігіне және де қазір көптен кездесетін <coughs> көз көздің инвалид, инвалидлігіне әкелетін макула дистрофия дейміз иә көбінесе осы көру өткірлігінің нашарлауына инвалид көздің инвалид жетістігіне әкелетін осы ультракөлгін сәулесінің әсері болып табылады сол үшін жазда қыс мезгілінде болсын көзді жаңағы сақтау үшін иә ол ультракүлгін сәулесін сондай очки тағу керек жақсы енді қазір осыған қайта ораламыз бізге хабарласқан екі бірдей көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз ассалаумағалейкум домалақ көзірек сияқты көздің ішінен шығады да бір екі күннен қайтып жоғалып кетеді ол не зат екенін білмейміз күлдіреп көздің ішінде пайда болады даже содан кейін жоғалып кетеді осындай түсінікті жақсы рахмет сұрағыңыз қабылданды келесі көрерменімізді қоссақ саламатсыз ба саламатсыз қандай сұрағыңыз бар көзім көзім тұманданып ас өткенде давлением құлаған көктемде содан бері көзім көз көрмейді да жасыңыз нешеде жасым алпыста мхм жаңағы өзіңіздің давлениеңіз черепной давление көз давлениесі деген сияқты бар ма еді мен мына мына бастан алған екен көзге қамырына тиіскен дейді мен өзім көзімді тексеріп көргем ашки алайын сөйтсем ашки неғылмай жатыр жаңағы кішілерді да сіздің давлениеңіз орныққандықтан сіздің көзіңіз жақсы көріп кетеді дейді көзіңіз қазір сексен процент көріп тұр дейді бірақ мен адамның жүзін көре алмаймын мхм солай не істеуге болады жақсы рахмет керемет сұрағыңыз қабылданды иә бір қысқа қайырып жауап берсеңіздер иә бірінші сұраққа жауап мен жауап беріп кетейін ол дегеніңіз жаңағы ет өсіп көзге ана пленка сияқты ет өседі Иә. оны көбінесе жаңағы көздің ең бірінші себебі көздің құрғауы ол жаңағы пузырь сияқты деп айтты ғой жаңағы дөңгелек ол ақ ол көзін уқалаған кезде инфекция түскен кезде ол кішкене қызарып өзін білдіре бастайды ауырсынып кішкене ал воспаление жаңағы организмдегі иммунитеті күшейген кезде ол қайтадан қызарғаны кетіп жаңағы домалақ ет дейміз етті қайтадан төмендейді ол сізге бірінші жаңағы окулистке қаралу керек қаралып қандай стадия дейміз негізі ол ғылыми тілде айтқанда пингвекула деп атаймыз пингвекула жаңағы көздегі ет өсу қызарып оны көбінесе айтады көзім қызарады ет өседі деп сол сияқты сол пингвекула бірінші жергілікті окулистке қаралу керек анау өздігімен ем жасамау керек жақсы түсінікті керемет екінші көрерменіміздің сұрағына кісіде начальный катаракта деп айтады бұл көзге ақ түсу ма қалай иә сол көзге бізде қазақтарда иә ақ түсу деп айтады иә. ол катаракта сексен пайыз көрініп тұр дегені зрение сонымен ә, оның алдында айттым ғой ол зрение деген түсу керек чтобы отаға алу үшін ә, қазіргі дінде апада получается начальная катаракта деп айтады оған тамшы жас береміз иә, профилактикасын жасап ол үшін по месту жительства көз дәрігеріне тоже қаралу керек обязательно жақсы енді бізге WhatsApp желісіне келіп түскен сұрақтар өте көп солардың үлгергенше бірнешеуін оқып берейін кеш жарық көзге соққы тиіп көзін жасаға береді дейді соған байланысты көздің көруі нашарлауы мүмкін бе дейді алматы қаласынан екен көрерменіміз бұған не дейсіздер бұл дегеніміз көздің жаңағы жаңа айттыңыз ғой үнемі жасаурап тұрады иә. қасан қабығына эрозия дейміз қасан қабығына кішкене жаңа травма алған ол ә, негізі экстренно қаралу керек окулистке ал негізгі емі ол ә, защитный жаңағы жас, жас, жас, жасаурауы көздің өткірлігін нашарлау, нашарлауына алып келеді сол үшін жергілікті окулистке қаралу керек гель бар анау увлажняющий капля бар және иә. может егер ә, инфекция түссе онда жаңағы белгілі бір тамшылар иә антибактериалды тамшы тамызу керек ары қарай қоя иә. салуға болмайды жақсы керемет түсінікті енді бізде қаншама көрермендеріміз бар ғой <laughs> әрқайсысы әртүрлі сұрақ қояды соны қарап иә. кішкене басқа мүлдем тақырыбымызға қатысы жоқ <laughs> ә, шариғи сұрақ жіберіпті ә, бүгінгі біздің тақырыбымыз құрметті көрермендер көзілдірік тағу ә, зиян ба және оның ішінде мына көз ауруын қалай емдейміз деген сияқты қалай алдын алуға болады ә, көз ауруларына қатысты қандай ем шара қолдануға болады деген ә, тақырыпты әңгіме өрбітіп жатырмыз ә, қандай да бір шариғи сұрақтарыңыз болса қазақстан мұсылмандар діни басқармасына хабарласып қойсаңыздар болады ә, енді тағы ә, бір кісі жазып жатыр өте қызық үш жыл бұрын дейді ә, үш жыл бұрын көзім өте керемет көретін ешқандай проблема болған жоқ дейді осы соңғы үш жыл болды оң көзім мүлдем көрмей қалды дейді аяқ асты неден болуы мүмкін себептері көп негізінде бірақ бірінші себеп ешқандай проблема жоқ дейді өйтіп резко снижение зрения дегенде отслойка болуы мүмкін или жаңағы көздің давлениесі көтерілген кезде көздің давлениесі иә көтерілген кезде криз береді жаңа мен айтқандай сөйтіп көздің нервісі өліп келеді мүмкін иә зақым келеді да и слепотаға алып келеді немесе жаңағы отслойка сетчатки деген болады жақсы енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар саламатсыз саламатсыз ба көзін көрсеткен едім дегенерация деген диагноз қойды да иә сол қалай болды емделе ма ең бірінші анау точкасы көрінбейді жан жағынан көрінеді аха жақсы келесі бізге хабарласқан көрерменімізді қосайық менің ұлым осыдан жеті жыл бұрын көзі травма алған оң көзі көрмейді деп врачтар айтты сол көзі де нашар қазір линзамен жүр соған қандай ем қабылдауға болады қандай көмектеріңіз бар айтыңыздаршы маған біз қазір алматы қаласында ұлыңыз нешеде менің балам қазір сексен сегіз жылғы отыз отыз үште жақсы түсінікті рахмет енді осы қос көрерменіміздің сұрағына қысқа бір жауап берсеңіздер бірінші дегенерация жаңағы айтып өткендей жаңағы дегенерация жаңағы күлгін сәулесінде жаңағы далада жұмыс істейтіндер да көбінесе строительство дейміз ә, сол ә, сол мамандықтар және де жаңағы ол емделеді ғой негізі бұл ауру түрі бір қалыпта ұстап тұру керек және егер ә, дәр кезінде дәл кезінде қаралса емдеуге басталған кезде иә емделуге болады ол ә, көздің шыны тәрізді денесіне ә, инъекция салынады сол емі ол жақсы көрсеткіштер бар келесі көрерменіміздің сұрағы ұлы жайлы ә, енді сто қайтып көзді ә, не получится иә иә келтіру бірақ ә, дегенмен жақсартуға болады ғой жақсартуға болмайды бірақ үш ай сайын көз дәрігеріне келіп ем алып бар бар көзді сақтап қалу қазір оларда маңыздысы ә, тек бар көзді сақтап қалу керек сол үшін үш ай сайын төрт ай сайын көз дәрігеріне көрініп емін алып жақсы жаңа енді тағы бір сөзінде линза тағады деді иә қазір кезде көп көзілдіріктің орнына осы иә. линзаны тағып жүретін адамдар да ортамызда көп қой осы линза жалпы пайдасы бар ма көзілдірікпен тең бола ма әлде зиян ба жоқ линзаның ең біріншісі гигиена гигиенасын сақтау керек өйткені өзінің құтысы болады ғой арнайы жаңағы иә. салып иә оны салатын өзінің контейнері бар оны каждый киіп шешкен сайын қолды жуып иә э, оны ол линзаны таққан кезде синдром сухого глаза дегенге де алып келеді сол үшін оны екі сағат үш сағат сайын тамшыларын тамызып күтіну керек қой иә күтінсең оның еш зияны жоқ ал енді сәндік үшін тағатын линза ше жоқ оны енді көз бір екі сағатқа бір екі сағатқа иә. бірақ оны мен өзім кеңес беремін керек иә. емес деп өйткені роговица дегенімізде өте нәзік иә нәзік оны ертең шағым келтірсе ә, роговицаны тек қана оның емі жоқ тек қана пересадка дейді ол пересадкада ол он адамның бірінде ғана приживаться етеді сол үшін ол сән үшін өйтіп көзбен ойнау деп жақсы түсінікті енді бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар кеш жарық тыңдап отырмыз сіз тікелей эфирдесіз саламатсыз ба иә айта беріңіз қандай сұрағыңыз бар саламатсыз ба саламатсыз ба мен қызылорда қаласынан хабарласып тұр едім мына дәрігерге сұрағым бар еді қоятын иә қандай сұрағыңыз бар мен менің жаңағы сіңлімнің баласы осы смешанный астигматизм деген диагноз қойған мхм енді ол жаңағы он тоғыздағы бала ғой енді ол қазір порталмен барайын десе оған портал болмайды дейді енді бүгін сол алматыға барып еді оны операция жасау жасағанмен көру көрмеу белгісіз деген сонымен енді лечение беріпті пока сіз гимнастика жаса не жаса содан кейін барып қайтып кел енді оның өзі пластный болмен миллион платне болса да барады қалай болады бола ма операция келешегі көруге бола көре ма біреулер он жасаған мен бірден өзі көріп кетеді деп айта алмаймын деп айтады соған қалай болады портал бола ма может сіздер кел может барар ма әйтеуір жас бала ғой енді он иә. келешегі бар сосын иә жақсы иә сұрағыңыз личный асtigматизм деп қойған жаңбыз жақсы түсінікті сұрағыңыз қабылданды қазір мамандарымыз жауап береді келесі көрерменімізді қоссақ қызым алты жаста қызым не қасай далада болған соған операция жасағанбыз а қазір оның жасы он бесте тағы да көзі нетіп тұр қисайып тұр енді қазір операция бола ма жақсы түсінікті расымен дәл осы диагноз көп жастарда иә. кездесіп жатады иә бұған ем бар ма жалпы қайтып қалпына келтіруге бола ма енді мен бір көрген кезде кейбір жаңағы мамандарымыз бір көзін жауып жүруге кеңес береді иә иә көзілдірік тағады бір көзін бірақ жауып қояды бітеп сол косоглазия жайлы <coughs> косоглазия емі негізі бірнеше этаптан тұрады өйткені косоглазия дегеніміз ол көздің тікелей бұлшық етімен жұмыс жасау керек тікелей бұлшық еті бұлшық ет жаңағы алты пар мышцадан тұрады көздің өзі сол алты пар мышцада қай мышца спазм тартып тұрады ғой yeah. Иә. сол үшін қай жер тартылып тұрады соған байланысты ол сол жаққа қисаяды hmm. сыртқа қисаюы ішке қарай қисаюы мүмкін жоғары жақ жоғары жақпен ішке тартылып қисаю болып келеді hmm. әртүрлі қисаюға байланысты ә, әртүрлі гимнастика жасау керек жаңағы көзді жұмып көз жаттығулары иә, ғой көбінесе емі бірнеше этаптан тұрады косоглазияның бірінші этабы көз өткірлігін ә, жоғарылатуға жоғарылату керек көбінесе балаларда өткірлігін жоғарылату үшін екінші этап лечение ол ә, ортоптическое лечение дейміз жаңа неше түрлі аппараттар бар қазір аппарат ол көздің бұлшық етін жаңағы екі көз парный орган болғаннан кейін екі көз бір, бір неге қиылысу керек көбінесе балаларда жаңағы үш жаста үш жасқа ә, қарай екі көздің бірге сливация етеді ғой бинокулярное зрение дейміз сол бір үш жаста ғана ә, сливаться етіп бір ғана точкаға енеді сол сол кезде механикалық немесе өзгерістер орви немесе менингит дейміз ә, ветрянка даже сол ә, бірнеше бір аурулардың себебінен осы слияние болмайды да бір көзі көз өткілігі нашарлап амблиопия дейміз көздің сол косоглазияға келеді. бірінші көз өткірлігін жақсы, жақсартамыз екі көзде 100% бірдей болу керек содан кейін екеуін ортоптическое лечение ол жаңағы сливация дейміз үшінші лечение ол болмаса осы осымен негізі көмектеседі ал үшінші несі ол ота жасау ота жасау тек қана косметикалық косметикалық не ауытқуды алу үшін ғана жасалынады иә. негізі сол үшін ол операция ота жасағаннан кейін де ары қарай бақылауында болып тұру керек бұл негізі жаңа ота жасадық көбінесе жаңағы көз қиылуын ота жасағаннан кейін қайтадан орнына келуі қайтадан қылыланып кетуі ол ары болды ота жасадық ә, ары қарай ә, бармаймыз деп өзінің жергілікті ә, окулистіне қара иә. алмай қоюынан ол мышцы қайтадан ауытқып кетіп нетеді сол үшін болады конечно 15 жас дегеніміз ол бала ғой әлі иә. әлі көз жақсы енді емі бар иә. бір сөзбен айтқанда тексерілу керек енді былай қылайықшы бізге э, расында өте көп сұрақ келіп түсіп жатыр жауап беріп үлгермей жатырмыз байланыс телефонда өте көп Э, хабарласып жатқандар сондықтан э, қысқа әрі нақты жауап беруге тырысайық иә. мен қазір көрермендеріміздің сұрағын оқиыншы баламның көзі қылиланып барады дейді смартфон көп көргеннен болды дейді осы иә. емі бар дедік жаңа бар, иә. э, енді қайырлы кеш көздің ағындағы дақты қалай кетірсе болады дейді яғни көзім аппақ болу үшін жамбыл облысы қордай ауданы дейді көздегі дақты қалай кетірсе болады ол дақ деген әртүрлі болады иә. ғой дақтың. мынау көздің роговица деген ағымдағы дақ шығар мүмкін көздің алдында пингвекула болуы мүмкін да пингвекула болуы мүмкін помутнение роговицы деген да болуы мүмкін невустар болуы мүмкін әртүрлі оны қарау керек тексерілу керек иә енді бір көрерменіміз жазып жатыр көзіне ақ түсіп ота жасатқан екен көзіне бірақ арада біраз уақыт өткеннен кейін қайтадан ақ түсе бастапты вторичная катаракта деген ол адам ағзасында сахарный диабет деген болады артериальный гипертензия жаңағы көздің давлениесі подниматься етеді глаукома вторичный иә заболевание деп айтамыз оны соның арқасында онда вторичный катаракта деген өте көп оның емі бар иә, лазермен, лазермен емдейді жергілікті иә. ота жасайды қорқпай бара иә, беру еш несі жоқ қорқатын зат енді бізде келесі көрерменіміз жазып жатыр ә, менің жасым 48-де көзімді қаратқан едім ә, плюс 2 көзілдірік кию керек деді бірақ көзілдірік кимей емдеуге бола ма дейді жоқ ол физиологиялық физиологиялық өзгерістер болып табылады сол үшін сізге постоянно киюге кию керек емес тек қана кітап оқығанда смартфон қолданғанда жақыннан көру нашар руки иә. дейді ғой жақындағанда нашар көреді сондықтан сізге тек қана жақын арақашықтыққа ғана жазып отыр ал егер көзі минус болса жаңағы көзілдірік тақпай ақ қалпына келтіру болады ма жоқ жоқ екі жағдайда да көзілдірік тағу керек қой э, алысқа киген болса алыстың очкиына можно опять лазер дисцезия деген э, иә. э, можно белгілі бір иә. жас иә. болады ол 21 жасқа толған кезде оны ота жасап болады келтіруге қалпына бірақ очки ол көзілдірікті кию керек өйткені жаңа біз басында айттық қой спазм деген yeah. сондай құрғақшылық құрғақшылық сондай нелер сонда көзілдірік кисе көзге артық салмақ жүк түспейді иә, иә, иә. Ә, енді бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар рұқсат болса қосайық көзім катаракта еді аха былтыр былтыр жасатпақ болып едім пневмониямен ауырып больницаға қалдым одан кейін жасы үлкен адамдар көшеге шықпау керек анау мынау деу керек дегеннен кейін мхм мен ә, үйде отырмын өзі жылдан асып кетті ауырғаныма көзім ауырғанына енді сол операция жасағанда қандай ауыр бола ма маған нешеде көзім көрмей қалды ғой катаракт жасыңыз нешеде жасыңыз жасым жетпіс жетіде жетпіс жетіде осы көз ауруына байланысты сыртқа шықпай отырсыз ба жоқ далада андай жергілікті поликлиникаға бару керек окулистке атаның өзі жауап беріп жатыр ғой бір көзім сол катарактадан иә өйткені мен басында айтқандай ол басында не ә, желе сияқты жұмсақ болады одан кейін қатты болады сол қатты болған кезде уже операциядан кейін де көз көрмеуі мүмкін сол үшін катаракта ата барыңыз деген кезде барып отаны жасату керек енді ә... жергілікті окулистке бару иә. керек қой жақсы ә... кешір елу жастағы әйел адамның көз давлениесі қанша болу керек дейді норма давлениесі қандай норма он тоғыз жиырма Бәрінде. а бәрінде ғой бәрінде иә бұл ортақ давление он тоғыз жиырма он тоғыз жиырма енді бір кісі жазады басымды жусам болды көзім қызара бастайды дейді синдром сухого глаза біз айтқандай роговица суши увлажнять ету керек увлажнять ету керек қаралу көз дәрігеріне қаралу керек ә, және бізге ә, моншадан шыққаннан кейін көз неге қызарып тұрады дейді синдром сол да құрғақшылық бірден бір белгісі ғой мхм бұл да қауіпті ме сонда дәл иә. осы жағдайда да барып қаралу керек қой демек иә қаралу керек және, де давлениені көздің көз қысымын иә. потому что баняда баняда жаңа моншада дейміз моншада өйткені ыстық ауа ыстық ауа сосудтарды кеңейтеді ыстық ауа сол үшін ол көздің давлениесін керек жаңағы көз мына жақта қарап отырсам көп көрермендеріміз жазып жатыр көзім жасаурайды дейді үнемі көзім жасаурайды синдром сухого глаза оның бәрі смартфон біз не теледидар қараймыз көзді жұмбай иә. жиырма екі үш рет э, отырады в два три раза яғни беті құрғап қалады ғой иә беті құрғап қалады сол содан кейін компенсаторлы көздің жасы аға береді пытаясь увлажнить глаза э, тағы бір көрерменіміз жазып жатыр менде 25 жасымда катаракт пайда болды содан әлі жүрмін жасым қазір 47-де дейді өзгеріс жоқ мүлдем не істеуге болады дейді бір қалып тастап тұр ғой значит көздің өткірлігіне қарау керек бірінші отаның отаның алдында қаншалықты ол катаракта негізі төрт стадиясы болады жаңағы бастапқы стадия және ортаңғы ядролық дейміз өйткені далеко зашедший дейміз иә. сол үшін қандай стадиясына байланысты егер көру өткірлігі жаңағы очкимен не болса онда ота жасаудың да ота жасаудың қажеті жоқ өйткені хрусталикті алмастырғаннан кейін ол өмір бойы тұрады хрусталик сол үшін қарау керек ең бірінші жақсы түсінікті енді 16 жасар көрерменіміз жазып жатыр екен ә, жасым 16 көзім көрмейді минус алты мың дейді не істесем иә. алты мың деп жазған екен иә қателескен шығар минус иә. алты иә иә алты нөл деп ғой алты нөл иә. не істесем болады шаршадым бәрін істедім дәрілердің барлығын алып ә, іштім де тамыздым да бірақ ештеңе көмектеспейді очки киеді жасы 21-ге толған кезде біз ә, жаңа айтқандай операция жасауға болады лазерная коррекция зрения деген соны жасатады бірақ оны 21 жасқа дейін өйткені көз өседі көз өседі 21 жасқа дейін көз өседі <coughs> оны қазір жасатқанмен көз өседі ол миопиясы тағы өсе бастайды ол қайтып жасау керек болады сосын 21-22 қазір ең бірінші коррекция жасау керек коррекция дегеніміз очковая коррекция көзілдірік кию керек көзілдірік толық коррекция жасау керек например минус э, алты болды ма минус алты кию керек немесе альтернатива көбінесе қыздар э, жаңағы очки көз, көзәйнекті әйнекті ұялады немесе нетеді для сол үшін керек линза тағы иә, болады бірақ линзаны жаңағы айтып кеткендей иә гигиенаны сақтау керек очки кигенде де гигиенаны сақтау керек өйткені кір нетіп э, шаң шаң очкиді киіп өйткені көзге жақсы енді тікелей инфекция түсуі мүмкін біздің хабарымыз енді соңына таяды ә, бір сағат уақытымыз өте шықты көп көрермендеріміздің сұрағына жауап бере алмадық өкінішке орай осы алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі хабарымызға арнайы келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз алдағы уақытта да ә, дәл осы тақырыпты қозғаймыз деген ойдамын себебі қаншама сұрақтар жауапсыз қалып кетті жарайды ә, <laughs> ә, рахмет сіздердей мамандар көп болсын әйтеуір халыққа елге жұртқа пайдасын тигізетін ә, егер құрметті көрермендер көз дәрігері жаңағы хабарласу керек болса көз дәрігеріне бару керек болса міне алдымызда қос маман отыр әсел мырзағалиқызы және де арина ерденқызы бұл кісілерді жаңағы әлеуметтік желідегі парақшаларынан іздесеңіздер де таба аласыздар сөз соңында жалпы бірақ ауыз сөзбен көзілдір киген зиян ба зиян емес пе сонымен жоқ зиян зиян емес кию керек егер дәрігер иә. дәрігер жазып берсе кию керек жақсы иә. рахмет үлкен алғыс білдіреміз құрметті көрермендер біз сіздермен қоштаспаймыз егер де көздеріңізде қандай да бір ақауды байқаған болсаңыздар уақытты өткізіп босқа жүре бермей көз маманына барып міндетті түрде тексеріліңіздер алдын алыңыздар өйткені көзбен ойнауға болмайды бұл адам мүшесіндегі ең әлсіз мүшелердің бірі болып табылады сондықтан да көздеріңізге күтім жасаңыздар жаттығу жасаңыздар көзге келесі кездескенше аман сау болыңыздар